ta in dotera te spoleos en tos te spoleos plateia e isi lithostrotoi agorai en tisi polesi ai e stoas e cousai kai hoi steno poi de mosia oi emata estin en meso e te spoleos ho naos he to buleuterion to emporion amphita teike kai pulas he hoplotheke hosito bolon pandocheia, optaneia kai ta kapeleia to theatron to nosocomeion en apopatois is afedrones kai to desmote en proto e purgo e horologion estin kai ton fulacon oikesis en plateais freata estin hopotamos e to reithron ten polin diarun sum ferei prostoton rupon afaireistai. he akropolis en akro te spoleos topo estin